el pueblo quiere que vuelva y mande el presidente Leónel Fernández. El pueblo quiere que vuelva y mande el presidente.